Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos. Para mundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso el